ምድር ላይ ሁሉም ሰው መጠሪያ አለው፣ ልክ እንደ እኔ። ቤተሰቦቼ ከነበሩበት ሁኔታ ነው መሰለኝ የሆነ ስም የሚመስል ነገር አውጥተውልኛል። ለነገሩ እነሱም የስሜን ትርጉም ሲያዩት ነው የሞቱት። በነገራችን ላይ እኛ ሰፈር የኔ ስም ሲጠራ አቤት የምንለው ብዙ ሰዎች ነን። ስሙ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ደግሞ እኮ ይቆላመጣል። አቤት ሲቆላመጥማ ሲያስጠላ። ለማንኛውም ስሜ በድሉ ይባላል። ያደግኩት ድህነት ዲግሪዋን ከጫነችበት መንደር ውስጥ ነው። ቢሆንም ግን ፍቅራችን ከማስትሬት ይበልጣል። አቤት ፍቅራችን! የቤቶቹ መጠባበቅ ነው መሰለኝ። ሁላችንም ያው እንደ ቤተሰብ ሆነናል። <laughs> የኔ የታሪኩና የኢብሮ እድገት ግን የተለየ ነው። እድገት ሲመጣ ልዩነት ስለሚፈጠር ማደጋችንን ጠላው ድረስ ነበር መለያየታችንን እፈራው የነበረው። እኔ ዛሬ ከነሱ ሩቄ ዩኒቨርሲቲ ብገባም ከምንም በላይ ግን ፍቅራችንና መተሳሰባችን እንዳለ ሃይ ወዲግስ ታውቃለ እንዴት እንደናፈቅ ትዝ ያኔ ልጅ እያለን ስለ ምኞታችን ስናወር ያኔም ኢንጂነር መሆን ትፈልግ ነበር። ይመስገን ምኞት ተሳካ። ያው እንግዲህ እኩል እንመረቃለን። እኛ በሱስ አንተ በኢንጂነሪንግ። ይኸውልህ እኛ ይህንን ብር ተሸክመን ማምጣታችን ጭራሽ እንዳታስቦሽ። እኛ የምንፈልገው የአንተን ስኬት ብቻ ነው። ደግሞ ለአንተ አስበህ እንዳይመስልህ። እስኪ አስበው፣ ኢንጂነር ጓደኛ ሊኖረን እኮ ነው። <laughs> በድዬ በድዬ ሳልነግር ይህ የላክንልህን ገንዘብ ቆጥበህ ተጠቀም። እሺ። ደግሞ አምስት አመት ተላከልኝ ብለህ ለቺክህ አቶስ ግዛላት አሉ። የጓደኞቼ መኖር ለእኔ ትልቅ ትርጉም አለው። ቤተሰቦቼ በእድሌ እንድኖር አይደል ያው በእድሉ ያሉ ለዚህም ይመስላል አብራኝ ዩኒቨርሲቲ የምትማር የነገ የትዳር አጋሪ ለኔ ለብቻዬ የተፈጠረች እድለኛነቴን ያረጋገጥኩባት በጣም የምወዳት ፍቅረኛ ሁሌም የኔ ጉዳይ ያስጨንቃታል። ሄሎ ሮዛ፣ በድሉ ከሰዎች ጋር ተጋጭቶ ስለተጎዳ ቶሎ ድረሽ እንደዚህ አይነት ቀልድ ይቀለዳል? ኡዜ surprise ላርክሽ ኮቢ ብዬ ነው። እንደዚህ አይነት surprise አለ? እኔ ቆንጆ መሰለሽ። እባክህ ልቀቀኝ ወደዛ። ቆይ ብርኬታ ጓደኞች ልከውልኝ ነው። እሺ ዘንድሮ ተመረቀ ከዛ ግን ፕላናችን ምንድን ነው? እኔ እስኪ ያስበው ተጋብተን ልጆች ወልደን አባት መሆን አለማለት ሮዜ ሁሉም በጊዜ ይሆናል። ከዛ በፊት ሰርቼ እህቴን ጓደኞች መርዳት ይኖርብኛል። መርዳቱ እሱ እሺ ግን እስከ መቼ? አመት፣ ሁለት አመት? <laughs> ይሄን እኮ መወሰን አንችል ይፈጣሪ ውሳኔ ነው። ለማንኛውም ቶሎ ትምህርቴን ጨርሼ ስራ እስኪይዝ በጣም ጓጉቻለሁ። ይህን ደግሞ አንተን አግብቼ እስከወልድልህ በጣም ጓጉቻለሁ። በጣም ሁሉም ሰው ዛሬ ላይ ሆኖ ስለ ወደፊቱ ያስባል። እኛም ይህን ስናስብ፣ በዚህ ውስጥ ግን በመሀላችን ልዩነት እንዳለ ይሰማኛል። ለማንኛውም አሁን ሁለታችንም ተመርቀን ኢንጂነሮች ሆነናል። እዚህ ቦታ ላይ ትዝ ይልሻል ያኔ ተማሪ እያለ? የፍቅራችን ቃል ኪዳን ያለው እዚህ ቦታ ላይ ነው። ለዚህ ነው እዚህ እንድመጣ ያደረኩት። እኔ አልደብቅህም፣ በጣም ከፍቶኛል። ለምን ሮዚ? አንተ ለሰዎች ኬኛን ህይወት ረስተኸዋል። ጓደኞችን ብትረዳ አልጠላም። አለ አይደል ገደብ ይኑረው። ይሁን ያልም ቢሆን ስለ ራሳችን እናስብ። እኔ ነገሮችን አስተካክላለሁ ካልክሽ፣ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ደግመን አናወራ። okay፣ አፈቅራለሁ። እኔም አፈቅርሻለሁ። ኢንጂነር በድሉ ለስሙ የአስር ሺህ ብር ደሞዝተኛ ነው። ግን ትናንት ደሞዝ ተቀብለን ዛሬ ኪሱ ሰባ ሳንቲም እንኳን አይገኝም። ቆይ እኔን ምን አድርገ ነው የምታስበኝ? ገንዘብን የትም ስትበትን ዝም ብዬ እንዳይ ትፈልጋለህ? ስማ እኔ እኮ የጭቅጭቅ ሱስ የለብኝም። ነገ የተሻለ ህይወት ይኖረናል ብዬ አስቤ እንጂ ከዛሬ ነገ ሁኔታዎች ይስተካከላሉ ብዬ በጣም ብዙ ታገሱ። አንተ ግን እንደ መሻሻል ጭራሽ እያደር እኔ እኮ ሚስት ለመሆን የተዘጋጀው ሴት ነኝ። የገባህ አልመሰለኝም። እስቲ እንደ ሰው ለእኔ ለራሴ የምትለው ህይወት ይኑር፣ ተለወጥ። መናገር የምትፈልግ የሆነ ሰብሰብ አድርገሽ በሚቀጥለው ወር ሙሉ ደሞዝህን እፈልግ። አንድ ሺ ለጓደኞቼ፣ አንድ ሺ ለቤት አስቤዛ፣ ስምንት ሺ ይቀራል። ስምንት ሺ ይበቃታል። ሰላም ነው? አዲሱ አለቃችን እንዴት ነው? የሆነ ቀዌ ነገር ይመስላል። እንዴት? እሱን አንተ ስገባ ትደርስበታለህ። በማርያም በእግዚአብሔር እሺ፣ በሳች በምት ወዳት ልጅ በሮዛ ደሞዝ ተቀብለ የለ ብሬን ስጠኝ። በሚቀጥለው አሁን ነው የምፈልገው። ባለፈው ልክ እንደዚህ ነበር። እሺ ሰና፣ ይህንንም ረስተዋል። ባለፈው የቆየ አንድ ሺህ ብር አለበት። አሁን ደግሞ በቅርቡ ምንድን ነው የጓደኛ እናት ነው እህት እናት፣ እሳቸው ታመሙ ብላ እንደገና ሌላ አንድ ሺህ ብር ወሰድክ። ደምረው አንተ ደግሞ ጥሎብህ ያለ ሁለት ሺህ ብር አትበደርም። መክፈል የሚያቅትህ ከሆነ ወይ ትንሽ ዝቅ አድርገው። እሺ አሁን ግማሽ ልስጥ ወይ በድሉ ቸግሮኛል፣ ሙሉን ነው የምፈልገው 15 ማለት 1500 አሁን ደግሞ መዋጮ መዋጮ ይህን መዋጮ የአቶ አለማየሁ ነው የኦዲተሩ አይበዛም እንዴት ነው በየወሩ ቆም ያደርጋችሁ ነበር? ምን ሆነሃል ዛሬ? አልወትሮ ቋጠርክሳ። እንኳን አላዋጣም። ችግር አለ። ያው ስምህን ከሊስቱ ላይ መዝለል ዝለሉት። ሄይ ኦኬ ሰላም። እንዴት ነው? ከአባቴ ጋር እንመሳሰል። Look please right አትመሳሰል። ሉክ ጌም ክም ኦን ያ ሂዝ ማይ ፋዘር እኮ ትንሽ ጠጋ። okay እዚህ አካባቢ ትንሽ አሁን ትንሽ አባቴን ተካለ ያ ነፍሳቸውን ይማር። ይማር። yeah አሜን። ታንክ ዩ ቬሪ ባይ ዘ ወይ እኔም ጎበዝ ኢንጂነር መሆን እፈልጋለሁ። ጎበዝ ፕሊዝ Anyways, how are you? I mean, Ataman. Hmm? Yeah? بدلوا <laughs> What do you say? Oh بدلوا yeah Oh semasa sekali ya sekali ኤኒዌይስ ዋት ዳዝ እድል በድ ለኪ ኦ oh, ለኪ ዛስ <laughs> ጉድ ለኪ ያ በድሎ ለኪ አይ uh, ነው በትርጉሙ ለኪ ብዬ ልጥራህ ዲያግሬ <laughs> አባቴ ትሩ ይሰራል ይላል በድሎ ሰማ ነበርና ጉድ ኦኬ قدام النبر يتفلك وت... اوه لا ايه لا ايه وصلنا زرني تشكلو نا هون نهيتش لالا بيطان بكا بكا Go away. በእናትህ ምንድናት እቺ? ምን እያደረክ ነው? እኔ ተማምኝ አይደል እንዴ? ስንት ቦታ የተበደርኩት። አይ መንግስት እኮ የደሞዝ ጭማሪ ሲያደርግ ምን እኮ ያሳውቃል። ገና ለገና ትጨምርልኛለህ ስልክ ባለፈው ወር ላይ ጭራሽ ቀንሰህ ሰጠኛለህ። ከፈለክ በብድር ከፈለክ በቁጠባ ማስበው በቃ ጨምረስ። ስጠኝ። ቆይ እናንተ ካላሰባችሁልኝ ማን ያስብልኛል? በሚቀጥለው ወር ሰጥሃለሁ አልኩ አይደል እባካችሁ እባካችሁ ወደ ድሮ ማንነታችን እንመለስ። ኢንጂነር አቤት። ሰላም ነው አንተ እንዳንተ ድንጋይ ላይ ተጎልቼ የተሰጠኝ ማዕረግ መሰለህ አንተ ዳሩ ጊዜ አንተ ጋር እኩል ሰፈር አዋለን። ምን ታደርግ? ግን ኢንጂነር ምን አለ ስራ ብታስቀጥራቸው። እስኪ አስብበታለሁ ሻለቃ። ቁጭ በልማ። ሰሞኑን ሳወጣ ሳወርድ ነው የሰነበትኩት። እዚህ የዋስትና ጉዳይ እንዴት ሆነ? እሱ ጉዳይ ሻለቃ፣ ዋ ሲሆንኩትም ሰውዬ መክፈል አልቻለም። ባንኩም አስፈረደብኝ። የወሎ ቤቴ ባህር ላይ ሊሸጥ ነው ልጅ። ከዚያም ከዚህም ብዬ የተወሰነ ብር አግኝቻለሁ። እንዳው በአባት አጥንት ይዣለሁ ልጅ። ተከብሬ በኖርኩበት ሰፈር ልዋረ የቀረችኝ አንድ አራት ሺህ ብር ነች። እሷ ሙላለች። ባልወልድህም ልጄ ነህ ልጅ። እንደው ከጉድ አውጣኝ። በዚህ ሞር ላይሳካልኝ ነው። ምነው ቅር አለህ እንዴ? አይ ወዲህ ወዲህ ነው ሻልቃ ችግር የለም። እሺ እሺ እግዚአብሔር ያቆየ። ሁሉ ነገር ላንተ ያደርግል ግን መቼ ነው እንደ ከሆነማ አሁን ነገ ወስጄ መክፈል አለብኝ። አሁን? አዎ፣ አዎ ከቻልክም አሁን ነው። እሺ፣ እሺ በልህ፣ እሺ በልህ ልጄ። አስቤዛ ሙክረምታል የዛሬ ወር ስጦሽ ኮኩል እንዴት ነው information ዜና ኑሮ ውድነት ራስ ይባላል ሰማም እንዴ? ወንድሜ ሁሉ ነገር ትወዷል ጀምር አልቻልኩም ሮዚ፣ በቃ አልቻልኩም። እኔ እኮ የሚገርመው የቤት አስቤዛ እሺ ይሁን፣ ግን ለነዛ ቦዘኔ ጓደኞች በየወሩ ምናምን እያልክ የምትሰጠው ተቆራጭ አግባብ ነው? መልስልኝ እንጂ። ይቅርታ፣ ጓደኞችን በዚህ መልኩ እንድታናገሪያቸው አልፈልግም። እሺ፣ እነሱን ተያቸው። ወዴት ወዴት? ጸቤ እኮ ካንተ እንጂ ከነሱ አይደለም። እኔ እነሱም ለመርዳት ማሰብ አንቺ ትንካሽ ነበር አይደል? እዚህ ጋር እኮ ነው እኔ እናንተ ማለት ነው። ወይስ ከመቼ ነው እናንተ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ አብረን የምንቀጥለው? መቼስ ነው ተገብተን ህይወት የሚኖረን? ለምንድን ነው ስለ ራስህ የማታስበው? እስከ መቼ እንድታገስ ትፈልጋለህ? ከአባቴ ገንዘብ ወስጄ እነግድ ብለህ አትስማማም። ወይ ደግሞ እንደ ጓደኞች ሮጥ ሮጥ ብለህ እንኳን ገንዘብ የምታገኝበት ምን ሳትፈልግ እስቲ ቢያንስ እንኳን አብሮን የተመረቁ ጓደኞቻችን እያቸው የት እንደደረሱ። አንተ ግን የወር ደመወዝህን እንኳን በትክክል ለሚያሽ እኔ ለእነሱ ገንዘብ ማግኘት አላውቅም። okay መቼም ቢሆን የሙስና ቤት አልሰራም። እንደ ማንኛውም ሰራተኛ ተገቢውን ክፍያ አገኛለሁ። ማገኘውም ገንዘብ ራሴ ቤተሰቤ ጓደኞቼ እረዳለሁ። በዚህም ተመስገን ፈጣሪም በጣም ስማል። ሮዛ ጓደኞቼ የህይወቴ አንድ አካል ናቸው። እሺ ጥሩ ጥሩ። እንግዲያውስ እኔም ከዚህ በላይ ልታገስ አልችልም። ከፈለክ እዛው እነሱ ጓደኞች አሉ። በእኔ አጨክንም ብሎ ነው አይደል እንደዚህ የሚጫወት እኔ እሱ ልጅ በወደጃለሁ። እሱ ግን ገና አባት እንኳን ለመሆን አልተዘጋጁ። ይሄ የኩታራ ሰፈር ልጅ ቆይ ግን ምን አባት ሁሉ ነው የሚልሽ? እኔ እኮ የሚገርመኝ ከዛ ከዛ ከማይረባ ሰፈር ውስጥ ወጥቶ እንደዚህ ያናፋል። አሁን አሁንማ ቸልተኝነት መሰል እንደ በፊቱ እንደሚወደኝ እንኳን እንጠራጠራል። አንቺን የመሰለች ልጅ አግኝቶ ነው ጢባሯ ናቱ ላይ ወጥቶ ነው እንጂ እስኪ አስቢው፣ በሽሮ አድጎ እንደዚህ ከሆነ በጮማ ቢያድግ አልቆልን ነበረ። ከዛስ አለው ተጣላና፣ በቃ ነገሩ ሲበርድላት ትደውልልኛለች። ግን እኮ ግን ጥፋተኛ አልበረ እንዴት እንደኔ እንደኔ ከነዛ ቦዘኔ ጓደኞች እሷን ማስቀደም ነበረብህ። አሁን እኔ ከነሱ ነጥለሽ አትይኝ የእነሱን ህይወት በተመለከተ ኃላፊነት አለብኝ። እሺ እኔ ዛሬ እዚህ ቦታ መድረሴን አትዩ። የኔ ምጣፋታ እንደነሱ ነበር። እሺ እሺ፣ ቆይ እስከ መቼ? እስከ መቼም ይሁን እስከ መቼም አስታውሽ። እስኪ ወላጆቻችን ባጣን ሰዓት እነሱ አልነበሩም አጠገባችን የነበሩት። እሺ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት የለም አስት እቃ እየተሸከሙ ሊያን ነበር የሚሉት ጭንቅላት ያለ ሰው ቢረሳ ቢረሳ ይህን ይረሳል። ንገሪኝ፣ ይረሳል። ታዲያ እኮ እሷም ልክ ነች። ቆይ መፍትሄው ምንድን ነው? ስራ አስገባቸው አያስቅ ቡቴ፣ አያስቅ እነዛ ቦዘኔ ጓደኞች። ቆይ ስራ ውስጥ እሺ ብሎ ይሰራላቸዋል። አንቺም አንቺም እንደ ሻለቃ። እሺ ተይ፣ እነሱ እሺ ብለዋል። ተስማምተዋል። ብቻዬ ቁጭ ብዬ ክራሬን ለካስ ካንቺ በቀር ሕይወቴ ባዶ ነው። ለካስ ካንቺ በቀር ሕይወቴ ሰው ደግሞ ሲመጣ ይደሰታል። ይህ ግን መሳቀቅ ብቻ። ይህን ነገር ጓደኞቼ ግዴታ እያደረጉት መጡ። እኔ ደግሞ እነሱን እምቢ ማለት አልችልም። ሲያገር ተሰብስበው ወሬ ብቻ ስራ የለም። በቃ ወሬ እነዚህ ልጆች ይሰራሉ ብዬ ማላም አሁን ላይ ከስራ ይልቅ ብቻ አይ እቺ ምስኪን እንደ ሀገር ነው እንደዚህ አይነት ዜጎች እዛ እኮ የትም አትደርስም። አንሺው የትም አትደርስም ነው ነው አሜሪካ። አቶ ማቲያስ መናገር የምትፈልገውን ባጭሩ ነገር ፈቃደኛ አይደለሁም። አመሰግናለሁ። ይቅርታ ሳልናገር የወጣሁት ሀሳብ አለኝ። የመጀመሪያ አገሬን ለመውቀስ አማርኛ ልመድ። ዝም ብለህ የሀገሬን ስም አታጥፋ። ደግሞ ሚስትር አምላሉ እንዳለ አይነት ስራ የሚከለክሉ ሰዎች የማንም ገመዳፍ ተነስቶ አገሬን ሲያብጠለጥላት ዝም ብዬ ማለት ማንም ምንም ቢል ማንም ምንም ቢል እኔ ታላቋ ኢትዮጵያ ልጅ ነኝ። ደሜም ክብሬም ማንነቴ ኢትዮጵያዊ Please go. Ya go. Please go. Ha. Ya go. Go. Go. Go. Asyik terus. Hah? Seraf. Tekaki seraf. Sorry, uh, <laughs> uh, I'm Matthias, you know. ሰው የአሜሪካ ነው ተወልጄ ያደኩት ነው። ብዙ ጊዜ ከ office ሆኜ ይከታተለች ነበር እና ሁሌ ደስ ትይኛለሽ። you're so beautiful ፈገግታሽ አበሻ የአበሻ ሴቶች ነሽ እና አላይ ግዛት so ቁመትሽ ደስ ይላል። ሰውነትሽ ትንሽ ሆና ድብልብል ያለ አምራየት ያ አም ሶሪ እኔ ወይስ አለባበስሽ ግን ያስተላል ዛት ሚንስ ላክትማ የእናቴ ይመስላልና ሌላ ጊዜ ስንገናኝ ቆንጆ አለባበስ ልበሺ እንድገዛልሽ ከፈለግሽ ደግሞ ችግር የለም እገዛብሻለሁ። no problem okay። ጨረስክ? ያ ጠበሳ መሆኑ ነው። በቃ በቃ በቃ በቅድሚያ ጠበሳ ከሀበሻ ወንዶች ተማርሽ። ገገማ ኦኬ፣ ሶሪ፣ ምንድን ነው ገገማ? ደግሞ ይህንን ምን ልንገርህ፣ ሱፐር ገገማ። What you say? ሱፐር ገገማ? Of course, I'm right. አም ሱፐር ታንክ ዩ ሶ ማች ኦኬ በቃ እኔ ሰርቼ አመጣለሁ፣ አንተ ገብተህ ታበስላለህ። ማ እኔ ኩሽና ገብቼ ምን አባት ሆናለሁ? አቺ ታላቅሽ እኮ ነኝ። እና ብትሆንስ? በቃ እኔ ሰርቼ አመጣ፣ አንተ ማብሰል ነው። ኧረ ተይ እንዴት ሴቱኝ ሄደችልህ። አይደብርሽም ግን ኩሽና ግባ ስትይ? ምን ችግር አለው? እኔ እኮ ሰርቼ ነው ማመጣ። እህ አልደወለም። ምን ይደውላል? ቆይታለሽ ወይ መምጣት ወይ መደወል አይቀርም። ባይዘው የበቀደሙን ሀሳብ ተስማማሽበት? በደንብ እንጂ አይገርምሽም? ይህን እኮ ትደውላለሽ ብሎ እየጠበቀኝ ነው። ቆያኛል ወይ ግን እስካሁን አላየሁትም ነው የምትይው? ሄሉ ደግሞ እሱማ ትላንት ስራ ከመግባቴ በፊት ተደብቄያቸዋለሁ። ግን በእኛ ግን ምን ቢያደርግሽ ነው እባክሽ እንደዚህ ውሽለት? በስመ አብ ከዚህ ከግንበኛ ግን ፍቅር ባይዝሽ ነበር የሚሻለው። ሮዚ ሙጭ አርማታ ሆነች ነው የምትቀሪያት። No, Lucky. I'm madam inert nitragani fergalo okay because ani ala kaum Ethiopian culture so ante demo kane i tashal kindawn swalo okay so please help me inert because I our community are this feeling okay tell me what do you just ask about oh I can't. I'm sorry. I'm sorry, Lucky. Oh, man. The party in the end isn't a massive party. So I'm sorry, you can't. Oh my god. Okay. Laughing at Tostale? Yeah, whatever. I left nothing to study. Sure. You sure? Yeah, sure. Good. But, you know, chat, huh? መተት ሳይት ላይ በቃ አልፈልግም። ኦኬ አንድ generally ሱስ የሚባል ነገር ሱስ በቃ ምናምን ሰያ ይሄ ደግሞ seriously ይንገራቸው ንገራቸው። ይሄ by the way ከመጀመራቸው በፊት ላቸው እፈልጋለሁ። እየዘረፈ ነው፣ በጥንቆላ ነው። እንዴት ነው? ምን ያደርግላቸዋል? እች ነገር ግን በጣም አሪፎች ለፀሐይ በርጫ ስትቅም ይሄንን ከላይ አድርገ ደቅ ደቅ ደቅ ኮንዶም አለ። ምን ይመስላል እስቲ? ቦብን አልመስልም። ኧረ በፍጹም እውነት ግን እንዲህ ስታይ ቲናን አልመስልም። አትመስልም። ማይክል ጃክሰንን እመስላለሁ። እኔ ልንገርህ ምን እንደምትመስል ታውቃለህ? ሰማያዊ ኮንዶም። የምጠላው ነገር <laughs> የት አለ ግን ያ ማ ያ የበርጫት okay አይቅሙ ምናምን ያለው ይሄ ባለቤቱ እኔ እንጃ። እዚህ ምን ይሰራል? ቢሮ ነው የሚሆነው እሱ። አንተ ነው በህይወት እኮ ጫት በእግሬ ይዣለሁ። ስማ እንቅማለን፣ መቃማችንማ አይቀርም እና አይቀርም። እሱን ጫት ማሳ ውስጥ ገብቶ ጫት ማስቀም ትለበልበው፣ በዚህ ሻሰጠው በዚህ ሲጋራ ሰጠው፣ በዚህ ጋር ደግሞ አሪፍ አሪፍ ችኮች ታስቀመጥለታለህ። ፏ ሲል ይብሮ ጫት ታሬ ጫት ማጥፋት እንከትበዋለን እንከትበዋለን። ሃይ ፍሬንድ ሰላም ነው? የባሉ ፋውን ልጅ ያለች እንዴ? ሃይ ሰላም Hey. ውሻ በሰፈሩ አንበሳ ነው አሉ። ግመል እንዴት እንዴት እንደተንቦጣረረብን ግን አየው senior መሆኑ ነው። ኦ እኛ fresh ኦች ኦኬ፣ ለኛ ፍሬሾች ነን። Sorry አንተ fresh ኦች ነን። ለካ ቀለም ቀቢ ነው ትላለች አይደለም? እና ያው ሲቆም አስበው ረጅም እኮ እንደ እንደ መሰላል ነው የሚጠቀሙበት። አይደለም ያገኘውለት ስራ የሰውዬ ትክክለኛ ስራ ያገኘውለት ምንድን ነው? ባሬላ እሱ ራሱ ባሬላ አስቦት እኔ ኋላ ጉብንት አንድ እንዲህ እንዲህ እኔ ደግሞ እጆቹን ለያዛቸው እስቲ ጫን። ይኸውልህ ጫን እስቲ ሎኬት ሞለኬት የሆነ ነገር ጫን እስቲ እሱን ይዘህ ብቻ ፍሬድ እባክሽ ስራ እስኪጀምር ራሳችን ማስደሰት ይኸውልህ እናንተ ናችሁ እዚህ ያደረሳችሁት እዚህ አካባቢ አሁን እዴ እዴ መሳሪያ ተኩስ አለ እንዴ? ይህ ነገር ለምንድን የሰጣችሁ እንድለን እናድርገው። ኧረ ስራ ናፍቆናል። ታለ ባለቤቱን ጥራውና ወይ ጀምሩ ወይ አትጀምሩ ይበለን እንጂ ተማሪ jadi seratnya nah. Hey. Hai. Hai. Salam nu, Salam nu. ዮሴፍ ይባላቸዋል። አቶ ዮሴፍ እንዴት ኖት? ሰላም ኖት? ሰላም ነው። እንዴት ኖት? እኛ ስራ ላይ ወደ ስራ ወደ ስራ ባሌላ ትሸከማለህ፣ ፌሮ ታጥፋለህ፣ ሚስማር ትቀጠቅጣለህ፣ ቀጠል አቶ ማቲያስ ያላወቀ ጉድ እዚህ ተወሽቋል። ይሄ ጎመን ነው? አይ ጫት ነው። ወንዶ ዛሬ ስራ ጀምራችሁ ትንሽ እንኳን አታፍሩ። ምን ችግር አለ? ሰውየው እንደዚህ አይነት ነገር ስራ ቦታ ላይ አይፈልግም። አንዴ ተገዝቷል። ለሰፈሩ አታስቡ። ባህር አቋርጠን ኮሪያ ድረስ ዘምተን ሀገር ጠብቀን የለም። ትክክል። እንኳን ለሰፈሩ ለሀገር እንጠብቃለን። ትክክል። ለሰፈሩ አታስቡ። እንጀራ ምክሬን ስለሰማህ አመሰግንሃለሁ። እሺ፣ ደህና ዋሉ። ሰላም እኔ አሁን አንዳንዴ ሳስበው ሻለቃ በእኛ የሚቀሩብን ነው የሚመስለኝ። ምን ነው ኮሪያ እና ያለ ኮሪያ ድረስ ሄዶ መዝመት ይሄን ያህል ብርቅ ነው እንዴ? <laughs> እኛ እድሜ ከሰጠን እንኳን ኮሪያ አይደለም አሜሪካን ዝም ብሎ እኛ step by step እናድርገው ብለን ነው። ታዲያ የሆነ እንትን አለን፣ strategically ነው አካሄዳችን። ወጣ መጀመሪያ ቼክ ላይ ትዘምታል፣ ቼክ ላይ ትዘምታል፣ ቼክ ሪፐብሊክ ላይ ትዘምታል፣ ወዲሁ አለፍ ስትል ደግሞ ቼክ አሜሪካ ላይ ትዘምታል። እንደዛ የሚባል ሀገር አለ? ይፈጠራል። ምን ችግር አለ? ሻለቃ ግን ሻለቃ ሻለቃ ኮሪያ የነበሩ ጊዜ ስንቅ አቀባይ ነበሩ አሉ። አልሰማም ፎግረውን አላ የሆነ ነገር ሰምቼ ነበር። ሻለቃ ዝም ብሎ ነው ያገኙት። ናቸው። እሱን ትነግረኛለህ? እሱንም እንዴ? ይኸውልህ አለቃ ነበሩ አሉ። እሺ። ከዛ አን አጠፏትና፣ እሺ፣ ሻ አረጓትና፣ እሺ፣ ሻለቃ ሻለቃሽ የምነው ሰፈሩ ውስጥ አረ በእግዚአብሔር የማያዩቱ አንዱን ልብ አንዱ አንዱ ቢያይበት ተጉዳጉር በተቀኘበት ታክም ያስካካ መድፍ ቢያጎራ የሚጋፈጠው በረ እንዳሞራ ለነፍሷ ይሳሳ ለሞቱ አይፈራ የጭመር እየጦሩ ሮራ ሚ ሚ እናሳዝንም አንተ እንዴት አይነት ነገር ነው ሁላ በድሉት ለአንተ ስልሽ ለአንተ ስልሽ ለአንተ ስልሽ ግን ይስማማል ይሄ ይስማማሉ ቅጣት አለኝ። እንትን በቃ የጦር መሳሪያ ምናምን አይምሮ እንጂ ደም ሬሳ አይኑሮ እንጂ የኛ የሴቶችን ድብቃ ሚስጥር ማንሳት ነው። በአንዴ እኮ ነው ቁጭ ማድረግልህ። አዋጣኝም እባክህ ጨምር። ችልን እኮ አይደለም ላለቀኝ ነው እና አሁናችሁ እሱም ወንድ አንተም ወንድ የሆናችሁ እባክህ ጨምር ጨምር፣ አዋጣኝ አይወዱት አይወዱት አይወዱት መቼም ለሴት ልጅ ሲባል የማትፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ተበድራችሁም ቢሆን ትከፍላላችሁ። እችን ደግሞ እኛ እናውቃታለን። አሁን ጀመር ወሬ ነው የምነግርህ። ታዲያ እንደኔ ነው እና እንደማለት ነው የሚፈልግሽ። ኦኬ ጀምር። አንደኛ እሺ፣ በመጀመሪያ ትውቅ ስንተዋወቅ ወሬ የማያበዛ የማይንቀለቀል ሁለተኛ ቀጠሮ የሚያከብር ልክ በሰዓቱ የሚመጣ ሶስተኛ ሶስተኛ ምን አለ አይደል ወንድ ወንድ አራተኛ ቆይ እንደውም እንደውም እራስቸው ይሄንን አንደኛ አድርግልኝ እሺ አንደኛ ካንጋሮ እንዳይመቸኝ ምን ማለት ነው ካንጋሮ ካንጋሮ ማለት ይኸውልህ እንዲህ እጁ እንደሚጠለጠልበት ኪሱ የማይደርስለት ይህ ቋንቋናው እንዳይመቸኝ። ይህ ነገር ሴቶች ምን ይወዳሉ ምን ይጠላሉ የምትለውን ነገር እዚህ ላይ ይዤልሃለሁ። እችን በትክክል ከተገበርክ የምትፈልገውን ታገኛለህ። ሌላ እዚህ ላይ ያልተካተተ መመሪያ፣ ስትናገር ብዙ እንግሊዝኛ ትቀላቀል፣ በአማርኛ አውራ። ውጭ ሮዚ ይህ ጨዋታችን ይብቃ። ሶሪ ለተፈጠረው ነገር ሳይመታኝ በሚገባ ተወጥቻለሁ። በጣም ማለት አየክ በድሉ አንተ ለሴት ልጅ ሊሰጣት የሚገባውን ክብር፣ ፍቅር አታውቅም። እኔ ተጨክነን ብላ ስለነበረ ምረ ምታወሪ ሮዚ ቀጠምሽ ወድሻለሁ፣ ትወጂኛለሽ፣ ታውቂያለሽ። ሌላው ቢቀር ሰው ጭቅጭቅ ናፍቀዋል። raising a, but I'm in affection. boyfriend ሮዚ ከምንሽ ነው? በመጀመሪያ ተረጋጋ። በድሉ የልጅ ጨዋታ እናድርገው። አንድ የተነጋገር ነው። ምንድን ነው የተነጋገር? ቀልድና ጨዋታሽ እኮ ተቀላቀለች። አስሮን ጋኒ ናት እኔ እቀነዋለሁ ብለሽ ድራማ እየሰራሽ ከሆነ አቁሚ፣ በቃሽ። ዛሬ ነገርሽ ነገ ቀልድ ነው ብትይኝ አልሰማሽም። şükona benilat çekin. Никогда. Santi Maestro. እንደሆነ ወይ ስማ፣ እንደሚያንጠባጥን ቤት የምትዘነዘንዝ ሚስት ትስጣችሁ። ስትዘረጋ የምትከፍላት መስል አንተ እኔ ዱቤና አንተ ነው ያስጠላችሁ። ብር ካልያዝ አንተ ግን ለምንድነው የማታመጣው? እሺ ውጣ፣ እሺ ወደዛ እያየቃ በእናትህ ግድግዳ እያየቃ እንዴት እንዳያስጠላኝ ማን ነው የሲጋራ አንተ ይሻውን ይሰማል ይሰጣል አቧጭ አምጣ እንደ ትናንቱ አርሳ አስተልፍ አሜን። ምቀኛ ይስጣችሁ። አሜን። ምቀኛ ያሳጣችሁ። አሜን። ምቀኛ ጥሩ ነው። በቃ አሜን። አሜን። አሜን። መንገድ ላይ የምትላከፍ ሴት ትስጥ። ምን አሜን። እሺ፣ አምጣ አሳየኝ። እሺ በዚህ ምድር ላይ ያስጠላኝ አንተና ዱቤ ብቻ። ያዝ። አምጣ ወይ ግፋ ወይ ጥፋ። Good. Good. That's good, okay? Boys, that's good. Don't worry, okay? By any means, supervisor እንደ- እንደ- እንዳይመ- እንደመጣ ተደራገው። ኦኬ ጉድ ማታ ወስደኝ ማንም አለኝ የዚህ ቀበሌ ሰው ብቻ ሴቶችን ደግሞ አይጨምርም። አንቺ በቀሪ ሕይወቴ ባዶ ነው። ብቻዬ አንድ ጥያቄ ነው ተጠይቅሻለሁ። ወዝ ሚኒንግ ኦፍ ቀዌ ቀዌ ያ So, are you Ariel Cauê. That's not on Instagram. Ele tá falando, chorando. መጨረሻ አምነንበታል እንዲያደረግ ነው። እሱማ አዎ፣ ግን እኔ በዛው እንዲቀር አልነበር። አሁን አለፈው አልፏል። ከዚህ በላይ ቀናቶችን ማባከል ያለብን አይመስለኝም። ያበላሽ ነው መልሰን ካልሆነ ብዙ መሆንሽን ነገር አብደሻል። እንዲ ልጅ በይ ደግሞ ይህን ነግሬ ይጠባረርብኛ እሺ በቃ እውነቱን ንገረው። ምንድን ነው እውነቱ? እውነቱ ማክስ የኔ ፍቅረኛ መሆኑ ሮዚ እሱ የተሻለ Hey, Kawai. You okay? I'm good. Where are you now? Okay. ዛሬ uh, ከሰዓት ቀጠሮ አለኝ። ሰው ምክር ያስፈልገኛል ነው። Oh sorry thank you ምክርህ ያስፈልገኛል። አምራየት ያ ግድ ቤት ገብቼ ይመጣብሃለሁ። Bye ከሀብታም ሲያፈቀር ጅል ነው የሚመስለው። ስንት ቀን ቀን እሱ ያ በጣም ብዙ ነው። በምን ምክንያት እንደዘጋችሁ ቃል አላውቅም አላውቅም መጨረሻ ቀን ስትለያዩ ያደረጋችሁትን ነገር አሪማምበር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ነው ደስ ነበር። ሰው ፋይናሌ በቃ ከስ ሳምኳት ሳምኳት። ያ ምን አስቸኮለ? በቃ ገና ውድ ሳይሞላችሁ ዘለ ከንፈር ላይ በቃ እችን እኮ ነው ተሳሳትኩት፣ ያ ሌላ እንዳልከኝ እኮ ነው በቃ አደረግኩት። ከባድ ስለ ከባድ ስለ የእኛ ሀገር ሴቶች እንኳን ዘለህ ስማቸው እነሱ መተው ስሙህ እንኳን ያቆርፋል። አይገርምም፣ ለኪ አይገርምም። ህናም ሳይ በቃ እኮ ሻው ምን አረ ነው ለኪ በቃ አይ ዶንት ኖ Man, ግን ስትስማት ሳመች። ያ ፈርስት ሺ ሷፕ ፋይናሌ በቃ ገብተና ሄደች እኮ። ከዛ ቀን ጀምሮ ስልኳ ትነሳ ኖ በቃ ኦ oh ማይ ጋድ oh. ጀግናዋ ነች ያጋጠመች። እንዲህም አይነት ሴቶች አሉ። እሺ እሺ፣ ስልክ ነው مثل ما في الحلم اوكي ماشي <laughs> ماشي ما في اسلام بالله Okay, sorry. please. Please pray, uh, okay? Okay. ሩኳርጠላ ምናምን ሰያ ይህ ዓላማ ይህ ፕሮጀክት ተብላሸ ማለት ለራሴ እንኳን ሶሪ ያለ ኖ ዮር ማይ ቤስት ፍሬንድ ሶ በቃ ዩ ካን ዱ ኤቭሪቲንግ ሰላም ብትለኝ ነው መሰለህ። እንዴት እንዴት አድርጋ እጄን እንደተጸየፈችው ብታይ። በድሉም ፈልጋ ነው አለ የመጣችው። ና እንግባለን፣ እንግባለን፣ እናስገባለን ግድ የለዛ የሮዛ ጓደኛ ነበር። ምን ፈልጋ ነው ነበር? እናቅሻለን። ትንታኔ አያስፈልግም። ምን ትመስላለች? በእናታችሁ አንተቺ የአካፋ ታላቅ ወንድም ዶማ ነች አይደል? አይደለች። ነች እኮ አይደለች። መሮ ነች። መሮ ወጭ መሮ መሮ መሮ መሮ መሮ ስነ ስርዓት። እሺ ስነ ስርዓት አንቺ ሰፈራችሁ ስነ ስርዓት ገብቷል እንዴ? ስለ ስነ ስርዓት ታውቂያለሽ? አንቺ ስነ ወሲብ፣ ስነ ጾታ፣ ስነ ፈረጅ፣ ስነ ነው እንጂ አንቺ ስነ ስርዓት የት ታውቂያለሽ? የት ታውቂያለሽ? ምን ትመስላለች? ወደን ወደን አይደለም አይደለም፣ ሞዴል ገባላት ገባላት፣ ሞዴል ወደል ሞዴል <laughs> ይቅርታ በድሎ አንድ ጊዜ ብቻ እናናግርክ። እዚህ ጓደኞች ጋር እናገኝ። <clears throat> ምን ነበር ሮዛ ባደረገችው ነገር በሙሉ ተጸጽታለሁ። Oh my God ዘጠኝ ዘጠና አራት ላይ አድርጋ dial አደረገቻት። ደወለች ደወለችሽ። <laughs> ሁሉም ነገር ያጠፋሁት እኔ ነኝ፣ እሷ አይደለችም። ጠርጥር ያለው ጠርጥር ያለው ድሮስ ከአንቺ ምን ይጠበቃል? ሰይጣን ተው ተው ተው ተው አይባልም፣ እንዲህ አይባልም። ዲያብሎስ ጓደኞችን አስታክስልኝ። እኛ እዚህ ልንሰደብ አይደለም እሺ የመጣን። እውነቱ ማክሴን እጮኛ መሆን ሙት በይ ወደ ልሙት። ያነጫጭቤ አንቺ ፍቅረኛ ነው አንቺ ያ ነጫጭባ አይቶት የማያውቀውን ዕቃ ነካክቶ እንዳያበላሸው። አዎ፣ በኋላ ጠጋኝ አታገኝም። Spare part እኮ የለውም፣ የቻይና እቃ ነው። እሺ ሰማሁሽ። እናም ላልክ እናማ ተቀራርባችሁ ተነጋገሩ። እባክሽ፣ እኔ ማንም ጋር መናገር አያስፈልገኝም። ወንድ ልጅ ቆረጠ። እኛ መካሪ የተሻሉ በርከት ያሉ ምክሮች ካሉሽ አንዱን ነጥለሽ እኔ እንድትረሳኝ ምክሪያት። እሺ ስማ ግን ታውቃለህ፣ በጣም እኮ ነው የምትበዛበት። በጣም ኪሎ ነው። እና አንቺ አግቢያታ። ምድረ ኩታራ ምን ኩታራ አንተ እያሰደብከን እኮ ነችና ማንን ነው ፀጉርሽን ነቅዬ መላጣሽን እንዳላሳዩ። ምንድን ነው? ቆይ ላስታርቅሽ ብለሽ ይዘሽ የምትጭራሽ ቆመሽ ከእነሱ ጋር ትሰዳደቢልኛለሽ። አታያቸውም እንዴ እንዴት እንዴት እንደሚሆኑ ደግሞ መሮ ይለኛል እንዴ? ቆይ እስቲ አሁን እኔ ነው መሮ? ሄለን በፈጠረሽ አትቀልጂ። እስቲ ትንሽ አስታውሺ። እኛም እኮ በድል ላይ ያደረግነው ነገር ከዚህ ቢበልጥ እንጂ አንስም። ሮዚ ያንቺን እኮ ስሜት ሳልረዳው ቀርቻለሁ። ግን ታውቂያለሽ፣ ስናድድ የምናገር በቃ በቃ እሺ፣ ተይው ሄላ። ከዚህ በኋላ ግን please አትግቢ። ፍቅር አንቺ ለወንድ ልጅ የሚሰጠውን ፍቅርና ክብር አታውቂም። እሺ ገና ለገና ብን የጨክንን ብለሽ ነበር አይደል? የልጅ ጨዋታ ይበቃና ይሻል። ራስሽን ወክለሽ ተናገሪ። እኔ ጋር እልህ ጨዋታ ምናምን ነገር የለም። እሺ بتأذى የቢሮ ቁልፈን ተረከብ። እንዲሁ በድንገት ምን ነው ልጅ? እንደነገርኩ በተማርኩበት ሙያ ተቀጥሬ መስራት እፈልጋለሁ። በደንብ አስበሽበታል? በሚገባ። ምን ችግር አለ እንዴ ልጄ? ልቀኝ እባክህ ነው። ማናትን ፈለግ መጀመሪያ ሁለት ይኸውልህማ በቃ የሆነ ነገር ካሰብ ቆይቻለሁ። ነገ ዛሬ ጓደኛ ይዣለሁ። ጓደኛ ማለት ነው እንዴ? ብቆጣስ ደግሞ ማወቅ ያለብኝ መሰለኝ። በቃ ልጁ ነው ገራገርነቱ፣ ሀቀኛነቱ፣ የዋህነቱ በጣም ደስ የሚልሽ ነው። ታዲያ እስከ ዛሬ ለምን አልነገርሽ? አይ እኔማ እርግጠኛ ባልሆንኩበት ነገር ላለመናገር አሁን እርግጠኛ ሆነሻል ማለት ነው? አዋ አዋ ማለቴ እርሶ ከፈቀዱ ማለት ነው። መልኩ እንዴት እንደሆነ ማለት ዘራ በህንፃው ምርቃት ምክንያት አቶ ማቲያስ ደሞዝ ጨመረ። ሂድ አትለኝ። Wow አንተ አሪፍ ዜና ነው። እንዲማ ከሆነ ሀሳብ የተሳካ ማለት ነው። ረስ በ ይህ ብሮ አንተ የተወሰነ ነገር ገንዘብ share አድርግ፣ እኔ share ላድርግና ለምን ትምህርት ነገር አሪፍ ሀሳብ ነው። እንደዚህ ታስባለህ? አንዳንድ የትናም ቦዘኔዎች አቤት፣ የዛሬ ጠንካራ ሰራተኞች ኑ ኑ፣ ቀሙ አኮራችሁ። ዳዳዳ የጨበሪያ ታውጣ ኢንጂነር ዘሪባ ቶሎ ቶሎ ልጅ ወጣለ ጉቶ አቤት፣ ግቡልኝ እሺ እሺ እሺ፣ ወሮ በላ ና ና ና ጋሽ <laughs> ጋሽ፣ አኮራችሁኝ። ቢያንስ ዛሬ በላባችሁ የሰራችሁት አንድ ህንፃ ነው። የሰው ነው እንጂ የራሳችሁን ነገር ትገነባላችሁ። ጠንክራችሁ ከሰራችሁ የት ይቀራል? እንሄዳለን። በድሉ ያኔ ሮዛ አንተ እንድትቀየርና ነገሮቹን ለበቁም ነገር እንድታስብ ስትል ነበር ያን ሁሉ ድራማ የሰራችሁ። ከዛ በስተጀርባ ግን ደብቃክ የነበረውን ነገር ልነግርህ ነው። እሺ የመጣሁት ሮዛ የአራት አሁን ብዙ አናወራ። አንተን መለመን በጣም ሰልችቷት ካጎቷ ጋር ወደ ውጭ ልትሄድ ከደረስክባት አስቀራት። እሺ ቴዳ ምን ማለት ነው ቴዳ? ኧረ አንድ ነገር አድርግ እንዴ! እንዴ ምን ማለት ነው ወድዱ እንዴ? ወይ ውጪ ማለት ከሀገር ውጪ ከሀገር በድሉ በድሉ በድሉ ያናግራት ይውጣ። ማላውቅ መሰለህ ልጄን ማጣት በአንተ ጋሽ አንዴ ብቻ ላናግራት። ለትንሽ ሰዓት አይሆንም። አንተ ደፋር አባቤ ምን ቀርብ Rosie. እወድሻለሁ። አልረዳሽ ብዙ ስላስቀየምኩሽ ይቅርታ። ያለቀሳት ምት የበለጠ ታወቁ ቅድም ሳልሰስት እኔነት ይዘል አውቃለሁ። በጭራሽ እንዲሁ ብዬ ብርቅ ይሻላል። እኔን ለማን ጥለሽ ሰው እኮ ስህተቱ ይማራል። አይደለንም። ልጃችንም እኮ አለ። እዚህ በመለያችን በመጨረሻዋ ደቂቃ እንኳን ስለ እኔ ግድ የለም። አሁንም የመጣው እኔም ብለህ ሳይሆን ልጅ ፈልጋ ነው። አንቺ እኔም ልጃችንም ያለ አንቺ ምንም ነን። ጥሬን ዝም ብላ አጣድክመኝ። በጣም ጎድታኝ ናላዝነ መልካም ህይወት እንዲገጥም እመኝላለሁ። እባክሽ እባክሽ ታረቂ ትያታስጨንቂ እባክሽ እባክሽ ታረቂ ትያታስጨንቂ እንዲህ መጨነቄ መጠበቤን አውቃ ሄሎ ሮዚ፣ የት ነሽ? እባክሽ ደግምሽ አስቢበት። አትሂጂ። ሄለን እዚያ ጥበኝ፣ ኤርፖርት እንገናኝ። ሪቃ እሷ ግን ሸሸች ሄደች ከኔ ርቃ እባክሽ እባክሽ ታረ ሚስት ለመሆን የተዘጋጀው ሴት ነኝ። የገባህ አልመሰለኝም። እባክሽ እንዲህ መጨነቄ መጠበቤን አውቃ እንዲህ መጨነቄ መጠበቤን አውቃ እሷ ግን ሸሸች ሄደች ከኔ ርቃ እሷ ግን ሸሸች ሄደች ከኔ ርቃ ልጆች ወልደን አባት መሆን አላማረ እንዲታወቅላት መወደዷ ጎልቶ እርግፍ አርጋኝ ሄደች ቀርተው ግፍ አርጋኝ ሄደች መንሰብሰቧ ቀርቶ እባክሽ እባክሽ ታረቂ ያታስጨንቂ እባክሽ እባክሽ ታረቂ ያታስጨንቂ ወዲያው ጥፍት እኔን አሰቃይታ ወዲያው ጥፍታለች። ብላርግ ሮዛስ የለችም። ምንድን ነው የለችም ማለት? የለችም አልኩ በቃ የለችም። ምን ይጨቀጭቀኛል? በምርቃት ቀን ካልተገኘች መቼ ልትገኝ ነው? ምን ማለት ነው? የለችም አልኩ አይደለ? አይ የለችም ማለት አንድ ነገር ነው ግን Oh, by the way, look, that's my best friend. Lucky young Kushan. Mom, bedroom? Yeah, part room. Lucky. She didn't call him Lucky. ಮಾಲತಿ ಒಂದುಮ್ಮೆ Are you serious? Oh my god! Hey, sunset. Lucky! She's right! oh my god! <laughs>